Hello，大家好，我是韩博维。今天太有绝招要讲给你的是如何做扫踢的假动作，这期从来没有做过。然后给你演示的是为演的是，首先场景是什么？场景是一个非常有呃经验的一个选手，我踢他踢空，因为他会躲闪。踢他，嘣，会躲闪哇，老踢不到，很痛苦。再往前，再来一次，嘣，他躲闪，他躲开了，那我怎么去处理？很多人说哇，那我要踢得更快，我要踢得更快。 不好意思，人类的速度都差不多。你要快，只能快一点。他躲得快，你还是依然踢不着。所以技巧取胜，怎么技巧取胜？你要做的是 domi，一个躲闪，呃，一个一个假动作，叫做 domi，就是换步假动作，假动作换，往往前。假动作的意思就是，假设模拟这个状态，模拟这个状态意思就是，我的假动作它依然会往后躲，哦，它会往后躲，但是我同时往前有个位移，然后我再踢，哦，我就踢到他了。 所以这个动作呢非常重要，要让对方认为这是一个真的一个假动作。所以你要做的是甩你的右手，嘣，做这么一个技巧，做一个技巧，啪，很真，然后以为你是真要踢，所以你要做再拉回来，产生一个换步，产生一个换步，空中嘣，而且产生位移，向前的距离你离他更近，然后他万万没有想到第二腿，哦，被你踢中了。来，再换一个角度演示一个右腿的。 哎，一样，攻，攻，很好。哎，假设前面有敌人，防，攻，一定要做的逼真，需要你反复的练习。而且还有这个换步，落地的时候，前脚、左脚要冲前四十五度，然后产生一个直接落地，完了之后就可以起来的一个扭转的力量。那左腿怎么做呢？左腿一样，左腿一样，一样要夹，要要真黄。 黄，可以，你要做的更逼真，你可以做一个换步，黄，蹦，再踢，这样会更真。但是如果你直接黄也没有问题，因为它至少会有一个生理反应。所以我做一个稍微复杂一点的啊，蹦，换步，黄，蹦，再来一个，黄，蹦，回来。好，这期就是做这个动作，而且你要记得是。 换步的时候，右脚脚尖要斜线冲右，四十五度。